Drama Penthouse resmi menayangkan episode terakhirnya pada Jumat, tanggal 10 September tahun 2021, meskipun episode 14 adalah merupakan episode terakhir dari drama Penthouse namun drama Penthouse tetap meninggal misteri yang tak bisa dicerna. Sebelumnya sudah dijelaskan jika Sim Suryon, Logan Lee, Ha Yun Chul, Oh Yun Hee, Chon So Jin dan Jo Dante telah meninggal. Namun masih ada sesuatu yang janggal terutama terkait kematian Jo Dante. Sebelumnya drama update telah membahas terkait kematian Joe Dante yang mayatnya masih belum ditemukan. Hal ini sangat tidak bisa dipercaya karena drama Penthouse selalu memiliki plot twist jika mayat orang tersebut belum ditunjukkan. Meskipun sebenarnya semua orang telah berpikir jika Joe Dante telah meninggal, namun ada satu karakter yang sangat mencurikan di episode 14 drama Penthouse Season 3, karakter tersebut terlihat sangat mirip dengan Joe Dante, hanya saja dia adalah seorang gelandangan. Karakter itu muncul saat Sok Yung bekerja di restoran dan melihat seorang gelandangan yang kelaparan di depan kaca. Sok Yung kemudian menyuruh gelandangan tersebut masuk dan memberinya makanan. Gelandangan tersebut terlihat seperti Jo dan Tae dan sangat mirip dengan Jo dan Tae yang menyamar. Bahkan saat dia tertawa Sok Yung pun kaget karena mengira gelandangan itu adalah Jo dan Tae. Lalu apakah gelandangan itu memang benar-benar Jo dan Tae? Bukan hanya suara dan wajahnya yang terlihat mirip, namun gelandangan itu memang diperankan oleh Um Ki Jun pemeran karakter Jo Dante. Hal ini dapat dilihat dari foto yang beredar saat gelandangan itu berfoto dengan Sokyung dan Kyu Jin. Dari foto tersebut juga memang jelas-jelas jika gelandangan tersebut adalah Jo Dante. Bagaimana menurut kalian, apakah gelandangan itu adalah Jo Dante? Dan apabila itu adalah Jo Dante, apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ini berarti Jo Dante masih benar-benar hidup dan bebas berkeliaran,